Bonjour les huileurs d'Alsace, nous sommes actuellement à Strasbourg et heureusement il ne pleut plus, donc on peut faire nos petites balades avec les différents copains qu'on va présenter maintenant. Hop Vive Strasbourg <laughs> euh, Bonjour à tous, tous froids, nous sommes tous présents pour fêter Halloween. Alors, freut mich, dass bei euch bin. Es ist immer Bonjour à tous, bienvenue à la balade. Je kiffe la roue et vive les Wheelers d'Alsace. La mascotte dit que vivement l'été, hein. il fait froid un peu là. Il fait super froid <laughs> the apocalypse. <laughs> Ah! apocalypse. searching. Pull-ups.